A ver, Ainhoa, ¿para ti qué, qué te, te, gusta bailar? Sí, me gusta bailar mucho y soy feliz, estoy alegría, estoy aquí a gusto con Isa y, me da me da a gusto a, seguir más adelante y, a forzar y a, a, fuerte para bailar y, voy a hacer a por todas. ¿Es una idea? Ba, gustatzen gaizu dantza egitea? Me gustatzen si dantza egitea, berdin direra, eta oso guztuena Vale. De cara, a ver. Porque es mi vida y mi pasión. Wow. Y el hacer que te ese también es algo muy bueno. Mm. ¿Y cómo te sientes cuando bailas? Me siento muy bien. Mm. Pues estoy a gusto, con perdón y de ella. Me gusta bailar mucho. Estoy a gusto con todo los verdines y a Power Verdini. Ah, bien. ¿Estás A mí me encanta bailar y estoy muy contenta con, con Isabel Verdini y bailamos. ¡Buah! Impresionante. Así. Ah, el poder, el poder, poder está, está, está, en un Emakumeo, eh,